Dear Professor Hida, I will never forget that any of your teaching. I was deeply touched by the scene of the firework with you in your hometown, Okazaki, and it's hard to forget. The Okazaki's fireworks, those fireworks sculptures very unforgettable. This is unforgettable thing in my life. To today, I'm still deeply moved. If I want to keep this moving, perhaps only by continuing deep into the search that you guide me in the past and continuing do efforts to paper thinking. And thank you for very passion in guiding me, leading me to think, even though I was so stupid。我会永远想念你。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？ 我的希望，伊达先生的口头或忘斯雷马声。光线是 clear？Never.